ব্রেকিং নিউজ 27 জুনত ঘোষণা করা হব হায়ার সেকেন্ডারি চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল কিছু সময় পূর্বে ঘোষণা করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই মুহূর্তর ডাঙর খবর জানাই আছো টাইমেটর দর্শক 27 জুনত ঘোষণা করা হব হায়ার সেকেন্ডারি চূড়ান্ত বর্ষর পরীক্ষার ফলাফল পুয়া 9 বজাত ঘোষণা করা হব ফলাফল টুইটযোগে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ চলাইছো টাইম এইটো দৰ্শকক পৰীক্ষাৰ্থীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাতাইছ জুনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল দুই লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ বাইছগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো সাতাইছ জুনত ঘোষণা কৰা হ'ব হায়ার সেকেন্ডারি চূড়ান্ত বর্ষর ফলাফল কিছু সময় পূর্বে টুইট যোগে ঘোষণা করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অহা সাতাইশ জুন ঘোষণা করা হব হায়ার সেকেন্ডারি চূড়ান্ত বর্ষর পরীক্ষার ফলাফল সোমবারে ঘোষণা করা হব হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার ফলাফল এই মুহূর্তের ডর খবর জানাই আছো সাতাইশ জুন ঘোষণা করা হব হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হব সাতাইশ জুন সোমবাৰে পুয়া ন বজাত ঘোষণা কৰা হব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল কিছু সময় পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে টুইট যোগে ঘোষণা কৰিছে আৰু পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল দুই লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ বাইশ পাৰ্ট পাৰ পৰীক্ষা দিয়া পৰীক্ষাৰ্থী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এই মুহূৰ্তে আপনাৰ যাব বিচাৰ মোৰ সৈতে আছে শ্ৰীপৰ্ণা গোস্বামী শ্ৰী ওসৰে যাব বিচাৰ কি আছে আপোনাৰ ওচৰত সবিশেষ তথ্য হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগতে টুইটযোগে জনাইছে আৰু মই পোনে পোনে সেই টুইটটো দেখাবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম আঠ বাজি চৌব্বিছ মিনিটত তেখেতে এই টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰে যে আজি সাতাইছ জুনত ঘোষণা কৰা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফলাফল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰত লিখে result of higher secondary examination higher secondary examination will be announce on twenty seven June at nine A M অৰ্থাৎ পুৱা ন বজাৰ লগে লগে ঘোষণা হ'ব ফলাফল মাই বেষ্ট উইচেছ বুলি লিখি পেলাই তেখেতে তেখেতে ৰেজাল্টৰ কাৰণে সকলোকে শুভেচ্ছা জনায় আৰু এনেদৰে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে অৰ্থাৎ আঠ বাজি চৌব্বিছ মিনিটত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে টুইটাৰৰ যোগেদি জনায় আৰু সাতাইছ তাৰিখ এই সাতাইছ তাৰিখ অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ দিনটোত ঘোষণা কৰা হ'ব এই ফলাফল আৰু পুৱা ন বজাৰ লগে লগে সকলোৱে পাব এই ফলাফল আৰু কোন কি কি ৱেবছাইটত ঘোষণা কৰা হ'ব কি কি ৱেবছাইটত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই ফলাফল পাব সেয়া হয়তো আহিবলগীয়া সময়ত পৰৱৰ্তী সময়ত জনাব সবিশেষ তথ্য কিন্তু এই মুহূৰ্তত কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থী সকলৰ বাবে এই কথা ঘোষণা কৰে আৰু টুইটাৰৰ সহায় তেখেতে কয় মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে যে ন বজাৰ লগে লগে ঘোষণা কৰা হ'ব সাতাইশ জুনত হায়াৰ সেকেন্ডৰী ফলাফল